хотела, хотела, и зимы в лето попасть, и за мечтой улетела. Лондон. Незабываемый отпуск. Мир экзотики, полный отрыв. напишу я отпуск. jungle. Five, six, jungle. Seven, eight, nine, ten, jungle. Eleven, twelve. Добро пожаловать в Россию, назад в деревню. Jungle. Jungle.